Hola, está ahí. Se siente agobiado por los problemas más inmediatos, ya sea por tus ideales o obligación tiene que seguir hasta el final. Los archivos proceden de diferentes clases sociales en esta era digital no necesitas afrontar los problemas solo. Por el la residencia de 2020, a través de las tecnologías digitales y la innovación, podemos nuestras mentes para desarrollar un plan de juego para cambiar el statu quo de la vez el usado abierto de gobierno. Vamos a hacer un control por Taiwán. Tu solución cambiará nuestra sociedad. Tú podrías ser eh, aquel que resuelva el problema. Hola, ¿está ahí? Es hora de hacer equipo a es.